Uh, ni moja ya swali ambayo nimekuwa nikiulizwa mara nyingi sana kwamba ni aina gani ya kompyuta ninunue, ni sifa zipi za kuzingatia ninaponunua kompyuta. Kuna mtu kaniambia kwamba RAM ikiwa nne kompyuta yangu inatosha kwa ajili ya kufanya graphics au video editing. Na vipi kuhusu swala la processor, nitumie storage gani? so hayo yote nitaenda kuyaeleza katika video hii ambapo nitayagawa katika parts sita ambazo ni muhimu kuzingatia pale ambapo unanua kompyuta yako lakini kwa yule ambayo anataka kujifunza na kuongeza ujuzi zaidi uh, katika masuala ya creative design na kozi zangu nyingi katika website yangu ya joelmediaeducation.com nimekuwekea link katika description hapo, unaweza kuenda kutazama ujionee course mbalimbali kama za video editing pamoja na motion graphics na course zingine za masuala ya graphic design. Kuna mjadala mkubwa kuhusiana na kompyuta ipi nzuri kati ya Mac au PC. By the way, leo sitajadili au kujikita zaidi kuzungumzia hilo swala. Labda tukipata wakati mwingine, nitaandaa video ambayo nitaeleza kwa undani kuhusiana na tofauti ya PC hizi na ni ipi ambayo unaweza ukafanya machaguo lakini unaweza ukaenda na pc aina yoyote ile na bado ukapata kitu kile kile ambacho nakihitaji katika maswala ya creative so nataka nizungumze kuhusiana na sifa sita ambazo nitakuwa uzingatie au kuziangalia pale ambapo unanunua kompyuta kwa ajili ya maswala ya creative sifa ya kwanza ya kuangalia unaponunua kompyuta ni cpu central processing unit huu ni kama ubongo wa kompyuta. Shughuli zote ambazo zinafanyika ndani ya kompyuta zinaanzia na zinakuwa processed kwenye CPU. CPU inakuwa controlled na kifaa ambacho kinaitwa processor. So katika processor kuna sifa kama nne au kuna vitu kama vinne ambavyo unatakiwa kuviangalia na kuvielewa kabla ya kufanya maamuzi ya kununua kompyuta ili uwe na confidence wakati unanunua kompyuta yako. Kwanza kabisa ni number of course Uh, wakati kompyuta zinagunduliwa na zinaanza kutumika, kompyuta nyingi zilikuwa zinatengenezwa zikiwa na cores moja, lakini teknolojia imekuwa kwa sasa, kuna kompyuta zina cores nyingi sana. Unakuta kompyuta ina uh, duo core uh, ah, kwa maana ya core mbili, quad core, cores 4, 6, 8, 12 mpaka ishirini Kwa hiyo kadri kompyuta inavyokuwa na cores nyingi ndivyo inavyokuwa na uwezo mkubwa wa kuperform taski mbalimbali ambazo wewe unaipa kompyuta so kwa mfano kama kompyuta ina kozi nne uh, ina maana kwamba unaporani kwa mfano program kama adobe premier pro inaziconsume zote kozi nne na wakati huo kama unatumia adobe after effects yenyewe kati ya kozi nne inaweza ikazitumia ikatumia kozi moja au koo moja pekee kwa hiyo the more unanunua kompyuta ambayo ina kozi nyingi au processor ambayo ina kozi nyingi ndivyo ambavyo unakuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kufanya shughuli nyingi kwa wakati mmoja kwenye kompyuta yako unaweza ukafungua software hii ukafungua software hii hivyo ili uweze kuprosesi data so nitalicommend kwamba hapa kwenye kipengele cha number of cores hakikisha kwamba at least kompyuta yako ina core kuanzia nne yes kwao unahakikisha kwamba unanunua kompyuta ambayo ina course kuanzia nne na kuendelea ndivyo ambavyo unaweza ukapata matokeo mazuri sana na ukaweza kuenjoy kitu cha pili au kipengele cha pili katika processor ni swala la spidi ya individual cores au uh, processor. Of course ukifungua kwenye properties za computer unaweza kuwa na computer imeandikwa Core 5 uh, 2.5 GHz, 3.2 ile ndo speed ya single processor kwa hiyo kadiri uh, processor inavyokuwa na spidi kubwa katika kuprocess data au single processor ndivyo ambavyo inakuwa na uwezo mkubwa kwa hiyo mtu atakayenunua kompyuta ambayo ina cores ambayo ni 3.2 gigahertz atakuwa na advantage kubwa kulinganisha mtu ambaye amenunua kompyuta ambayo ina 2 gigahertz kwa hiyo hicho ni kitu kingine ambacho ni muhimu kuangalia hakikisha unajitahidi kununua kompyuta ambayo hazi zake kwa maana spidi yake ya individual processor au kozi inakuwa ni kubwa zaidi ili uweze kupata matokeo ya haraka zaidi kipengele cha tatu muhimu katika kununua prosesa au ukizingatia kwenye prosesa unaponunua kompyuta yako ni swala la aina gani ya prosesa currently kuna prosesa aina mbili ambazo zina dominate kuna amd pamoja na intel intel imekuwa king kwa muda mrefu kwa sababu ni prosesa ya muda mrefu na imekuwa ikitumika zaidi lakini pia amd imekuwa ikiimprove na over time sahizi inatumika zaidi hata na madesigner kwa hiyo uh, hapo unaweza ukafanya machaguzi we mwenyewe kulingana na kile ambacho uh, unakihitaji na kinachopatikana kwa wakati huo its good to go kwa kuzingatia sifa zingine zaidi ambazo nitazizungumza lakini kwa uh, intel na amd zote unaweza ukazitumia kwenye kompyuta yako na bado ukapata matokeo mazuri lakini kwa wale ambao wanafanya shughuli za rendering kwa mfano wanafanya 3d na wanahitaji kompyuta yenye uwezo zaidi nitakurekomendi kwenda na emd uh, ah, ukilinganisha na intel processor kipengele kingine ambacho ni muhimu kwenye processor ni generation ya processor yes uh, unaweza ukanunua kompyuta ambayo au processor ambayo ni core i5 uh, ah, core i7 core i9 lakini kuna kitu kingine zaidi cha kuzingatia ambacho ni generation generation ya pili ya tatu ya nne ni kompyuta ambazo ziko saturated sana sokoni na ziko nyingi hata kwenye maduka lakini kompyuta ambayo ina uwezo mzuri wa masuala ya graphics at least jitahidi iwe na generation kuanzia ya sita ya saba na kuendelea kwa kama ni kwa i5 basically nunua kwa i5 ambayo generation yake ni kubwa kidogo na pia kwenye hizi cores kwa mfano ukinunua kwa i5 haiwezi kuwa sawa capability na kwa i7 au kwa i9. Kwa i9 inakuwa more capable ukilinganisha na kwa i7. Kwa hiyo zingatia generation kuanzia at least generation ya sita na kuendelea lakini pia cores angalia kwamba kama ni Core i5 basi kama una uwezo wa kupata Core i7 au 9 it would be better uchague Core i7 ukaachana na Core i5 ili kuhakikisha unapata matokeo mazuri wakati unafanya kazi zako hiyo ni swala la processor kwao hakikisha kwamba unaangalia number of cores processor ziwe at least 4 hakikisha cause speed ya processor au individual processor ni kubwa lakini pia hakikisha kwamba generation ya hiyo kompyuta iwe iwe uh, at least kuanzia generation ya sita na jitahidi kadri utakavyoweza ununue kompyuta ambayo ni kwa i7 au kwa i9 lakini ukishindwa hata kwa i5 unaweza ukaenda nayo na ukapata matokeo mazuri ficha ya pili ni ram random accessory memory ram pia ni moja ya item muhimu ambayo ina matitaski sana shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika kwenye kompyuta yako spidi na uwezo wa kuhendo mambo kwa kompyuta pia kunaweza kuwa measured sambamba na ram inaposhirikiana na prosesa ya kompyuta yako kwa the more ram inavyokuwa kubwa the more kompyuta ina uwezo wa kuhendo taski kubwa kwa hiyo i recommend na na recommend kwamba unaponunua kompyuta hakikisha at least ram yako inaanzia 16 GB na kuendelea. Kwa wale ambao wanafanya shughuli za video editing Pro, uh, Premiere Pro na program zingine zinatumia kiwango kikubwa sana cha RAM kwenye kompyuta yako. So jitahidi unakuwa hata na RAM ambayo inaanzia GB 16 na kuendelea 24, 32 utakavyoweza kulingana na budget na level ambayo uliopo ya kutengeneza content au kile ambacho una earn kupitia kazi zako za design au creative design kwa ujumla. So hicho ni kipengele cha RAM tumemaliza kuhusiana na ram tuzungumze kuhusiana na ficha nyingine ya tatu ambayo ni storage yes lazima uwe na storage ya kutosha ambayo itakusaidia wewe kuweza kuinstall data zako kwa maana kama ni videos audio files eh, document mbalimbali video footage pamoja na document nyingine zote ambazo unazitumia kwa ajili ya kufanya shughuli zako so basically kuna aina mbili za storage ambazo zinatumika kuinstall data kwenye kompyuta yako aina ya kwanza ni hard disk na aina ya pili ni ssd card hard drive ni aina ya hard disk ambazo au storage ambazo zinatumia disk mfumo wa disk ili kuprocess data huwa kuna disk ambayo inazunguka kwenye ile hard drive ambayo ina fanya kazi ya kuprocess data zako uh, sifa kubwa za hard drive ni kwamba kwanza sio expensive uh, unaweza ukaipata kwa bei rahisi hata ikiwa na storage kubwa kwa maana ya gb nyingi lakini pia swala la pili uh, inaweza ika clash kwa maana ya kwamba probability ya kuclash pale ambapo inatumika kwa muda mrefu au inatumika vibaya ni kubwa ukilinganisha na aina nyingine za uh, storage ambayo tutaizungumza lakini pia aina hizi za storage ziko slow katika kuprocess data haina spidi kubwa aina ya pili ya storage ni ssd card ambayo ni solid state drive uh, aina hii ya storage kwanza kabisa ziko faster zina process data haraka lakini pia ni reliable kwa maana ya kwamba sio rahisi sana kuona hii uh, ah, hizi storage zinaweza kuharibika kwa haraka lakini changamoto tu ni kwamba ni very expensive ni kwamba hizi kuzipata ni expensive lakini nitakushauri kwamba hata kama ni gharama jitahidi uweze kupata ssd ambayo itakusaidia wewe kuweza kuinstall data zako so at least ukipata kuanzia gb 256 mpaka gb 5 inatosha kuwepo kwenye kompyuta yako baada ya hapo faili zingine na aina zingine za document uta outsource kwa maana inabidi ununue external hard drive au external ssd ambazo utakuwa unatumia kuhifadhi so ukija kwenye kipengele hicho kwa sababu ssd ni gharama basi unaweza ukawa hata na ssd moja ambayo ni terabyte alafu ukawepo pia na hard drive ambazo unatumia kwa ajili ya kuhifadhi data zako lakini na recommend pia pale ambapo unatumia hard drive uwe na tabia ya kuweza kumat uh, ah, kukopi zile taski kwa mfano kama kuna taski ambazo unaona za muhimu zikipotea zitakutia hasara unazikopi kwenye hard disk zaidi ya moja lakini its good to go with the ssd card japo ni expensive kwa hiyo utaangalia ni kipi bora na ni kipi ambacho kinawezekana kwa wakati huo ili kuhakikisha kwamba unaweza kuwa na kompyuta nzuri ambayo itakusaidia wewe kuweza kurani business yako ya creative kiurahisi zaidi na kupunguza changamoto za hapa na pale ficha ya nne ni gpu graphics processing unit of course katika kufanya taski mbalimbali kwenye kompyuta unahitaji pia kama designer unafanya ambayo unafanya kazi mbalimbali ambazo zinahusisha kompyuta inayohitaji uwezo mkubwa, lazima uwe na graphics card. Forzi graphics card ina focus katika kuperform zile geometrical task ambazo zinahusisha 2D pamoja na 3D graphics. Na by the way, kwa sasa graphics card ambazo ziko sokoni na ambazo zinafanya vizuri kuna AMD pamoja na Nvidia so kati ya hizo mbili Nvidia ni aina ya graphics card ambazo zinafanya vizuri sokoni na zina uwezo mkubwa sana wa kuperform task mbalimbali recommendation ya graphics card size at least kama utaweza kupata 2GB uh, graphics card ya Nvidia it's okay to go, lakini kama unaweza ku advance zaidi 4GB 8 na kuendelea, lakini minimum iwe 2GB. Na mara nyingi hizi uh, graphics card unapozinunua huwa zinapimwa au zinaandikwa kwa MB kwa unaweza ukaona imeandikwa mb 2000 basi ujue hiyo ndo 2gb labda imeandikwa mb 4000 hivyo kwa hiyo ukipata at least uh, 2gb na kuna gt pamoja na gtx gtx ndo nzuri zaidi katika uh, hizo uh, brandi ambazo nimezieleza kwamba nvidia unaweza ukaitumia kwa ajili ya shughuli zako za kuprocess data kwa haraka hasa zile rendering ambazo zinahitaji uh, uwezo mkubwa wa graphic card kuliko kutumia CPU ambayo itapoteza muda mrefu zaidi kuweza kumaliza taski zako. Kitu kingine ambacho pia ni muhimu au feature muhimu zaidi ya tano ni swala la motherboard. By the way, sio kitu ambacho watu huwa wanakiangalia sana, lakini ni muhimu sana uweze kuzingatia ili kuepuka zile back and forth za kuupgrade PC yako mara kwa mara na kutumia kosti nyingi za pesa zako katika kuwekeza kwenye PC kitu cha kuangalia au kuzingatia unaponunua motherboard akisha unaangalia compatibility ya vifaa vyako unavyovinunua kama umenunua una build up pc yako mwenyewe basi unaweza ukaona kwamba je hii motherboard nilionunua inaweza ukawa compatible hata kwa size tu na graphics card ambayo ninayo kwao unaweza ukanunua motherboard na ukajikuta unapata changamoto nyingine so sambamba na motherboard lakini pia huwa inaenda sambamba au kitu kingine cha kuzingatia ni ile kesi au lile uh, kasha la nje kwao pia na lenyewe lazima uangalie unapolinunua liwe linaendana sambamba na ile motherboard kwa maana lina fit lakini pia na accessories zingine ambazo zinakuwa compatible lakini kitu kingine cha kuangalia ni features za au model ya hiyo motherboard kuna model zingine ni za nyuma sana unakuta haina kadi zile za internet e, unakuta port zake ni za kizamani haiwezi kutumia HDMI cable kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo nitakuviangalia wakati unaweza kununua motherboard kwa ajili ya shughuli zako au ku build up kompyuta yako kwa ajili ya masuala ya graphics. Feature ya sita na ya mwisho ni swala la monitor of course ili uweze kuedit content nzuri uweze kutoa kitu kizuri lazima uweze kuona skrini yako inaonekana vizuri so kuna brand mbalimbali na nyingi sana za hizi monitor so utachotakiwa kuangalia ni kuzingatia na aina gani ya monitor ambayo unataka lakini specification at least ukipata nchi ishirina moja inaweza kutosha kabisa lakini hakikisha kwamba ina uwezo wa kupreview au kuonyesha full hd kwa maana at least 1080 ukipata 4k 6k of course ni advantage nyingine na kuna monitor zingine mpaka zina uwezo mkubwa zaidi mpaka zinatumia graphics card ko hiyo itategemeana zaidi na wewe kipato chako na preference na mapenzi yako binafsi so unaweza ukadecide kuchagua ni kitu gani ukifanya au ukiamua so hizo ni features sita ambazo unatakiwa kuzingatia pale ambapo unanunua kompyuta yako kwa ajili ya maswala ya graphics feature ya kwanza nimekuambia angalia cpu feature ya pili ram ficha ya tatu storage ficha ya nne ni swala zima la graphics card ficha ya tano ni swala zima la motherboard na ficha ya sita ni monitor kwa hiyo hivyo ni vitu sita ambavyo nitakuwa kuviangalia au kuvizingatia pale ambapo unanunua kompyuta zingatia ukipiga hesabu ya hivyo vitu kwa haraka haraka kwa mfano unaweza ukasema mimi naunda kompyuta ambayo ah, hiyo uh, kompyuta itakuwa na storage yake ni ssd 256 ram ni 16 gb processor ni core i5 generation labda ya saba lakini pia number of cores ni nne au ni nane halafu monitor ni nchi 21 kio chake ni full hd e, eh, na vitu vingine kama hivyo so unaweza ukapiga hesabu hivi vitu ukakuta ni very expensive kwa wakati huu kama huwezi kuafodi jaribu kuanza kutumia vifaa ambavyo uko navyo usiache kuanza kufanya kutengeneza content au kucreate content kama designer kwa kisingizio cha kwamba bado siwezi kuafodi kompyuta ambayo Joel kanielekeza kwamba unatakiwa kuwa nayo. No, we anza na kompyuta ulionayo. Over time wakati una perform task unalipwa, basi unaweza upgrade na kutengeneza kompyuta yako nzuri na nitakushauri kitu kimoja unaweza kufanya research na kutafuta kwenye masoko ambao wanauza hivi vifaa ukaanza kununua kifaa kimoja kimoja ili baadaye uweze kubuild up kompyuta ambayo unataka hata ndani ya miezi mitatu minne mpaka mitano wala usiwe na haraka unanunua kimoja kimoja nanunua zako processor nzuri unaweka ndani unakaa baada ya muda unanunua motherboard baada ya hapo unanunua graphics card unakuja unanunua kesi then unaunda kompyuta ambayo wewe unaitaka kulingana na sifa ambazo mi nimekueleza na hiyo nafikiri ni njia rahisi zaidi kwa mtu ambaye huna reliable income ya kusema utapata hela ya pamoja ili uweze kubuild up kompyuta ambayo ni kubwa so nitatamani nione kama katika sehemu ya comment kama una swali lolote na kuna kitu unahitaji kufahamu zaidi kuhusiana na somo la siku ya leo lakini otherwise naamini somo hili litakuwa limekusaidia sana kwa sababu moja ya swali ambalo nimekuwa nikiulizwa sana almost kila siku na wanafunzi wangu ni kuhusiana na swala la sifa zipi niangalia pale ambapo nanunua kompyuta kwa ajili ya masuala ya creative au graphic design kwa ujumla so naamini umeweza kujifunza nitafurahi kujumuika nawe katika sehemu ya comment na mimi nitaweza kujibu kila comment, lakini pia share na mtu yoyote ambaye unaamini anahitaji kujifunza kupitia video hii. Naitwa Joel Kadaga, mimi ni creative designer. See you next time.